Presidenti wetu Rais Uhuru Kenyatta leo umeita wazee wetu na ukawaita pale State House ya Nairobi na ukasema ati unaenda kumwaga ati mlikosania nini na Mheshimiwa William Ruto. Rais wetu tulikuchagua miaka tisa sasa, miaka ya kwanza tano mkafanya kazi vizuri na William Ruto na ukatuambia ni mzuri sana na ukamchagua kama running mate in your second term. Rais wetu nakuuliza kwa heshima, wacha Wakikuyu wote wasionekane kama ni wakora wa kudanganyana. Rais wetu sisi kama jamii ya Mauti Kenya, sisi sio wakora eh, na sisi sio watu wa kutapeli wengine eh. Ulikuja Kirinyaga ukasema yako kumi ya William kumi eh. Rais wetu sisi tumekwama hapo eh. Ya pili ukituambia kwa nini mlikosana na William Ruto eh. Tuambie pia sisi watu wa Mauti Kenya tulikukosea wapi eh barabara zetu nyingi zimekuwa mazia zinajengwa Ambia watu wa Road Ministry wamalize miradi yote ya Mount Kenya. Pia watu wa Mount Kenya wanakuuliza tulikukosea wapi? Wanabiashara wetu ndio wanashikwa na DCI na KRA na ndio wanadhulumiwa hawa wa Mount Kenya. Hata ukituambia mlikosania wapi na William Ruto, tuambie wanabiashara wa Mount Kenya walikukosea wapi. Ya mwisho Viongozi wetu wa Mount Kenya ndio wanahaikaishwa na serikali yako. Ukituambia mlikozania wapi na William Ruto, tuambie Ndindi Nyoro alikukosea wapi? Rigathi Gachagua alikukosea wapi? Gavana wa unamtumia DCI kila siku alikukosea wapi? Kwa nini magavana peke yake wa Mount Kenya unatumia DCI? Rais wetu tunakuuliza kwa heshima, tumekuchagua two terms na hiyo ndio heshima kubwa watu wanaweza kupea. Wakati yako ikivika ya kwenda nyumbani, wewe zima simu, wacha wale wanatafuta viti waonane wenyewe kwa wenyewe. Wachilia hii mzee ya kitendawili, waonane na William Ruto mwacho kwa macho, ndio tumpeleke nyumbani saa mbili asubuhi. Na ya mwisho, rais wetu, tunataka tuendelee kukuheshimu kwa sababu wewe ni rais wa Kenya. Lakini tafadhali, rais wetu, ifanye rais wananchi wote wa kuheshimu, na tia rais, mheshimiwa rais, kama umemaliza muhula yako ya two terms, wacha kuletea wananchi wa Mount Kenya kitendawili. Ama nyinyi mnaweza tagua kitendawili? Mnaweza? Nyinyi rais wenu ni nani? Tarehe tisa mwezi wa nane mnachagua nani? Ruto. Mnachagua nani? Ruto.